abali ku online media Uganda abatulabira e Kuwait abatulabira e Norway abatulabira e Switzerland abatulabira e Djibouti abatulabira mu Egypt abatulabira ku lukalu lw'abali bali abatulabira e Bungereza abatulabira e Denmark abatulabira e Saudi Arabia abatulabira waliwenzi waliwo yangubidde ali Brazil e eh, ne muddugavu wa wano yankubidde ali brazil n'agamba nti nno ah, emboozi ya honorable jakana nadduli ajagala nnyo obulamu bwe bwonna era ye kasita nteekayo bwe nti agambirawo aa ah, ah, ebigambo by'amagezi bize nate ku mukutu guno ogwa online medias uganda abantu bano wammanga bakoze kyamaanyi nnyo okutubeererawo ngafe aba online medias uganda kuliko aba, aba k solo Boutique ya Keisolo Boutique abetaze basangibwa Nansana Kazinga ya Nansana Kazinga ababagala mbakubireko um, ku note musanvu note emu mwenda mwenda mukaga bina note musanvu note emu mwenda mwenda mukaga bina omuchalo oyo bamuita na Rwanga Rebecca E, bw'okwatabo te essimu ate mukyala aisha mbagambye bamuyita omukyala nalanga rebeka bweyagala ebintu by'abaana ebyo keisorobotik ebintu byabaana bbyonna ebyo byonna collection y'abaana yonna yonna abo betutambudde lunakubebatutaddemu sente nebateekamu amafuta okulabika nti no tutindiga olugendo netujja ewa honalebo jakana nadduli okuba nti tumulungula ensonga semasonga abantu bano uh, bantu balulango ku kyano kuno babeerako nnyo comments baziwa n'okutuzaamu amaanyi ne batugamba nti aa mwe mulemere ku nsonga okulaba nti nno eggwanga lyattu uganda tuliggusa ne ligenda maaso kubano kuliko suzi uganda yakugambye honarebo nyamba ku kya free, free, free fredi kajubirumbuye <laughs> omulala agambye aisha nabakoza wiriri appreciate your work uh, minister jakana nadduli uh, omulala uh, nagamba Uh, i agree with you and mentioned it before for, for honorable lutamaguzi and honorable jakana to sit down with the president elected president elected chaguranyi to have a meeting and come out uh, Uh, with the best solution to remove the dictator kansoma asembayo uh, ayitibwa saalongoroni uh, uh, uh, uh, saalongoroni uh, uh, kansoma ono yanyumida amuyita vicent spaka tv uganda agamba ekyo kituufu buli kimu kyoyogerako kyansonga tukwaniriza nate akona uh, medias uganda honarable uh, jakana suleiman nadduli mutabani w'olutabaalo omwana azaalibwa hajj abdul nadduli mm. pulezidenti w'abantu 2mukaaga member of parliament 2mukaaga kinasinziira kina gwe kuki kyonaayagala mm. ojje tukwanirizaako nati bana online medias uganda nayinsanisa okuddamu okubasinkagana nate mm. atira tudde mutuwaye ku nsonga ezitali zimu nga bulijjo bwe tubadde tukola hmm. naye ebigambo byaffe hmm. si byakkeera nkya kugereesamu kwa mboozi hmm. tubiwengensa ate n'okwawula kwabyo bigwanawa nga tonnassaamu busungu abaffe bitunuulidde ki nga gwe tonnatwakaala ne bukeera enkya ng'ate toyagala kwogera ku ekyo kikukwatako naye ng'ate onyumirwa okwogera ku ekyo ky'ogoba teri walubeerera ate era teri atasobya kale mukyo tujja kukkiriza nga bayibuli baga nti mugwenga muimukenga mm. n'oyo ayeekumi obutagwa wekumira okulujegerwa katonda mukyo kye tuteekeddwa okutambula nakyo mm. kwe kukkiriza nti ensobi bwe butonde era oli yatugamba mu bayibuli nti omwana w'omuntu nsobi mm. kale mwekyo tujja kusobola okuvaamu okuba ne acceptance tulitera okugamba nti aa gundi yayogedde bulungi mu byobufuzi bye ne gundi yayogedde bukyamu kale mukyo bwe tuba tutwala amagezi agooli tugatwale kino tusooke tukiwummuzeko wansi kwe kutegera kwensa kutegedde okutambulira musosi kupaaluuka bupaaluusi nawulidde kamenya bakonye ku bobi wine ngaate mukwano gwo nnyo nozunga omutwe ne gukuluma abo tebatwagala kale byebiganda ebiriyo biganya okwegatta ku muganda munne gwe si gwatutuma birowoozo bye bitutuma okwegatta eyo gitekeddwa okuba nkiddamu ti sijja kkeera nkya kusituka keera nuga nti obakedde ejjaka nandinganga bola kigenzigenzi badde nsi yeereeta era bweyeeta bwoba ogenda genda apaana eh. bwoba olina kyondabamu be principled and we are in an informed situation oba kantu gye tulimu eyogera kimu oba esipeeringa ekigambo kimu buyigiriza kaakati ate omuyivu i cannot act nga atali muyivu wandiika ebbaluwa ekakasa nti wegugwanidde atwegatteko bwe batyo banoonya abategeevu museveni we yajja mu nsiko kyenagu mukyenda mukaaga nze nategeera nnyo ku kitange kubanga yasooka kubuuza kibuuzo kimu ng'atuuse wali ekabira gye bayita ekalasa <clears throat> e wali hmm. n'abuuza nti njagala kunfunira mu kitundu kino omuntu yenna omulungi eyakyawa obote hmm. ne baga nti tugenda wala tulina mwami nadduwano musomesa era omu primary ne secondary hmm. oli tayagala kuliira ddala ku kigambo bote naga nti emundeetere mm. likewise nga bwona okeera enkya nooyita omuntu eyakeeta mu seven mm. nakeetwa mu seven oh, oh, oh, nze ah, tebuyinza kea nki nebampitira wala nga nti tugenda kumugjako nga ensonga etegereka nga reasonable hmm. nensigala nga ebikunta sibijjeeko va mu mpita yeene eya nupu gye batuyitamu etali mu kitiibwa hmm. genda wegatte ate sinza asituka apaana mbanakyeyitize sigenda wali kubajjanswa kulisi kususa menvu kuwayo kwabirowozo mulina kunoonya bagezi na batuufu atali nze n'abalala bayitirivu mu ggwanga muno abatuddeyo nga beetaaga kubanga batuukiddwako buki butuukibwa naye gubonoga nti situkeyo gye hmm. ani agenda okuva gyali mbuŋŋenze kwegatta ku mugenda asobola kubuuza gwajja naki hmm. gusasula ki nga tonakulowooza nti tunakusoba tetukusasule hmm. abaffe eggwanga lyange n'abantu bange bagenda kufunamu ki kwe kwegatta okulimu amagezi era okuweensa mm. so sikera nkya kale twasaba jakana nadduli yegatte ne luttamaguzi mm. bagende wa bobi wayini mm. batuuleyo tugende wa bobi wayini tumugambe ki kyata tuyitidde <laughs> kyata tuyitidde kale mukyo okuteesa kusikubya okwo mm. naye wabeera weensa n'amagezi otekeddwa okuteekerawo ebintu yaleese ekiteeso kye mm. alina bulumi kuleggwanga lye naye ate bakigamba kibagambiddemu opposite alina kusaba bali bannanyini lukiiko bo be balina okutuula nga bajja banoonya abalina okwegatta ku kibiina bakyegattako batya okujjao nga siwa byabufuzi nga ajja kuyitawo buyisi anazimba ebyobufuzi gwotuukirira nti gundi tukulaba tulabyemu ensa museveni watu byajja akola abantu bonna okumwegattako kyenagumukyenamukaaga abali reasonable kabaka tiina okubadde baali baganda begasse mu lutalo teyava gye yali mu diaspora najja ayingira buyingizi lutalo incident yamala kujjawo nga obote asazewo ayisa abataka abategeeza nti abaye mujja tutuule muntegeeze buganda eyagakituddemu amo netuve mu byentalo museveni kimugwa mu matu owekitiibwa nadu yamutegeeza nti bino byonna okujja okuggwawo gwe twagala otunule kyobote kuyita bataka keera nkya nawe rumba mu diaspora oba otume delegation erumbe owekitiibwa saabataka bwono omuleta wano ekyo gye mukamugenda kuboli gye buli muganda yenajja kwegattako era bali nya bukubirire ngona akyadedekeza kuita kuabataka bagenda okulya ntisawo sija kabaka alambula lutalolwe ani yali akyanyizo gende wobote museveni ye yasitukira enyonyi tesitukira omutite gusitukira nyonyi hmm. nyonyi yesitukira omuki gwe munnabyabufuzi yetaaga okubeera nga wegatibwa kuligaseyo hmm. so sinze kulowooleza apaana si bwe gutwe bwe guba ebina byobufuzi tubizimba na magezi agali mwensa nga mu 7 yebwe situka nagende eliye ebungezo kuleta saba sajja kabaka mm. no lwairo kye tumugamba mu butegevu bugwa inzo tuteka mtu we you got the parish of mutebihia mu butegevu myaka 3 mweta no buganda ye kya kubanja kugwa muleta no jantu we rwana kulwa gwangalia fe mm. yaga nyuddwa mu kinga mwe bichepere mbiride bwentu na kuchitange bwafanagana mm. ni wankubadde waganti tosibanga busungu bwo mm. museveni mulinako obusungu bunene ate saagala muntegera y'abana abajega badde baliyo kyogera kubanga kitaye wakyo bakijja omugaati mukama muli bajega babofu wavu ba mitwe ne mutawula muntu kyalina nsi abadde mu byafuzi mu kutambula kwe ebbanga lya myaka kumi n'etaano afuze luweru watalina kikumi kye yali anyaze ewafikanga ne miliyoni ebikumi bina hmm. nayega nti mukama waffe tufisiza miliyoni bina olwaleo ku mulundi guno bajeti yaffe twafisiza miliyoni kikumi ntiye naye twadde tusaba tukuweka ensanvu mu etaano ngaffe abakozi twaleka mukumi abiri mu etaano naga nti aa pasenta ginyinza obbawo yemiliyoni ekumi naye bwe twali mu lutalo tulina oluguudo lwaffe twayitangamu eriya gundi hmm. oluguudo tugende tuluggule disitulikiti erutwale tuteekewo ekkubo ekitundu kyaffe twakiramu guno twakiwanga emmere nyingi gavumenti tennasaso tugende tuteekeyo essomero kwezo zisifisa tuzimbe yoherese centers mukaga twetole bitundu oyo gomanyira ngo liyo jagala ngo wasoma wasoma bichi mwabaso mamwina kwesa magezi nokwaula kwebiga nti mbalabire nga kubikolwa byabwe byaule byo butukirivu ne bitali bya butukirivu tewali wo chikumi kyo nacho bala ku district kitange kiyanyaga yalema kunyaga chiri bwa minister bwa bakayanira n'owulira omujje gamukuvaayo mu busirusiru obw'ekitalo n'oga nti oyo bakaayana kubanga bamusula omugaati mukamu ebyo si bye bitukaayanya ekinca ya museveni tekyali badde ekyo yaliremye otutuwa byonna n'atebako kyatekamu famire ate n'atanyega byaffe kyekimunkyayo otutuuka ku mmaze mm. namba tu newankubadde nga mukyawa ku kyaffe mm. bayibuli etugaa nti munaana zentalo zibe za mirundi esatu mm. ezinaawengewange ekitiibwa wansi ku nsi kuno ne mumaaso ga katonda entalo ezo ziri mmeka olusooka mm. omuntu akaalina ekikye nga ddala mu buufu bwe bakinyaga bunyazi bagga nsitukiramu kirwanirire Mm. bwenjogera nti nkya museveni ku lwotunyaga mm. saagala ogaye nti mulio gwe guntawaanya ekyo kyange kya famire mm. namba tu omuntu alwana entalo ku lw'amawanga naye ng'azimba ate kujjawo ku ntalo z'amawanga abasinga oba munakitegeera sikitegeera omuntu asituka n'alwanirira ensi ye hmm. naga nti kula eggwanga lyange situse kulwanira eggwanga eryo katonda mu ekitiibwa kabe mbusiraamu kabe bayibuli bwekisoma asembayo ku kyo yoyo hmm, atudde ku lwakatonda ngaote lwalwana lwakatonda hmm. kakati gwe oli eyo ojagala bujagalazi eyo nadule bamujje mugali mukamwa bebawoggana bimaze okukuta ebikyeperi njagala mujje mbuuze ebikyeperi byemuka nti bakkuse hmm. balinayo kimeka kyetwabba ekyewammwe ekitetulyako wakyoga nti batoola kukiri kyebalyako ani katonda gwatagabirira museveni atunyigiriza tutambuliza ku lukuusi buli mugutu yenna ali mu ggwanga waali tateredde tetulya emirambo emeka egyenjala ah, kinnamuga nti alina omukisa munene mu butategeera bwabwe obwo n'obutakkiriza nsobi ne bakugambako noga nti oyatusosatuvunranga tibatwagala secretarianism secretarianism ensobi ne mugifuula te secretarianism Hmm. naye mbuuza singa katonda teyakusaasira museveni nkiddemu obugumikiza bw'abaganda namba tufakit enkulu nti eggwanga lino lina sizoni zimmeka abantu basiga emmere yaabwe ne balya newankubadde obadde mu byebbanga lyonna emmwanyi ozise mwoga alina ebibuka lumonda alina ebiwuka kasolitabala bulungi naye abantu atisiti babako kye balya ne bakwatira ku lwekyo singa twalinga bulaba south sudan ndere mu nnya lya katonda singa wafuluma dda nga tulaba ku buludi eggwanga tebazanyira muzizanyire nga bwe mulizanyidde mu bannalwanda mmwe nkiddamu eggwanga tebalifuga nga bwe mulifuze mweyisizza bubi kaakati mu kyo mu ekyo hmm. abantu abalinga abo toyinza kukeera nkya n'otunuuliza mudumu nti nkaana ku lwa mmere hmm. emmere nga yenkaayanya abaffe gwe gy'oli lwote bwe ngwa mu sepiti bwe mubeera kubanga bwono okisa kunzi kitegeeza kisooka wamwe bwe muli hmm, lwaki ekirungi nga kidda wamukiwuwo okiraba nti kirungi bwe bakoona ku nsobi era ewuwo nti oyo ampalana ate gwe onyumira okugenda ku nsobi z'abalala nonyibaga nti mazima daseruka mamayute bwe bakwata kuli yeyo asinga okuwoloma hmm. bwe mutwe mufaanagana nga mutudde ku mitetemo ne musala emisango mubeeremu magezi na esensi yakutegeera n'okumanya bakyabalwanidde eggwanga lyabwe nga tebatunulidde mulyo kitange bo mutuukako mm. tuweza na comment dayo ya yalwana era bwe kiri nti namba ibibiri nkaga munya mm. nti onyumya muhozi ajja kuba okulembeze bwe gwanga lino mm. ako kampo ko ne okutegeera kwa muhozi nga bwo kutunulidde kuto muhozi mm. afuse jeno magezi oba jeno kwa kitawe kuba president gwendagawo individual meritism mm. ezetambula ku muhozi emuletera okuba nti asobola okuba jeno ate mutuusa ne ku ddaali okuba pulezidenti batulaga ne ligase bwe zeetambula decoration za kitaawe yazimuwadde decoration bwaba kitaawe yazikuwadde oli yaga nti ngaomwana nga ne kitaawe obubiibwe mu decoration ezimu akuwedde n'ekyo tulina kyogenda tugasa kale mukyo munansenya okuwanvuza introduction n'abagazi okuwuliriza okulungi okusinza ku topic egenda okuweebwa tubeko gye twogera naye omwali wabeerawo ekiba kikoota hmm. nokuga nti entegera y'abantu egenda kukyuka ddi kale teri kintu kya busiru ng'ekyo oyogera kuba kitaabo bamugjyo mugaati mukamwa owange kitange abadde awabula museveni ku nsonga za buganda ensonga z'obusiraamu ensonga z'eggwanga n'ebisigalidde mumutegeeza nga rc5 yali minisita yeri anoonya byakulya museveni kennyini nga kamwake najja ateekayo engalo ne bamuwaayiriza ebisanga ebitaliwo teyasoma ate ate biwaniko byatuuka leeti ate bikyawu nintunuulira abantu bamufutunka biki hmm. muli bajega nnyo muli bajega katonda ababeere honalebo uh, ku nsonga gye tulina olunaku olwaleero yensonga ya saabalwanyi uh, ro mm. 001 omwami uh, president yoweri kaguta museveni uh, ngaono uh, gye buvuddeko awo uh, yalonda omusajja um, we enjasa biggu amama mbabazi agende mu Sudan uh, ne Ethiopia uh, nga special envoy nokusinzira nga nga kugundi yange abaliwo ba special envoy bana akategeera abatiri <laughs> mu Uganda okus uh, kansoke mmalo kugira an introduction okusinzira ensonga lachi yamusindise mu Sudan mm. uh, ne uh, ne Ethiopia uh, mu Sudan waliyo insecurity uh, ne refugees Mm. ya okusinziira njagala okutegeeza bana online medias uganda mm. okufaana waliwo mukitegeero kukijja wano mm. kunze akyogera nti abantu nga amama mbabazi honorable olowooza president museveni ate okuddira musajja woono ah, gwe yali eyamwesimba e, nako mu 216 kuba kuba president nga yagala muvuganya nga yagala entebe ya, ya, ya Uganda ero ozalwa kya muddidde nga wakaita emyaka uh, ejo jokka jokka njagala okutegeeza banna online media uganda mm. nga nsinzidde wano mm. era nga mbategeeza ebigambo bino genuinely mm. na bannabuganda bannayuganda bannange mm. tebukeerangako okwerowoozaako kwammwe mm. abantu nga bano nti balabe ba museveni mm. asooka dda kumwa besigye hmm. abo banywi tebukeera nkyokgamba nti amama mbabazi hmm. yagenda nti era batadde takola na museveni hmm. tebukeera nkokkulimba nti tumukunde <clears throat> ali walala tebukeera nko bakulimbe mugisha muntu nti oyo ali walala tebagezangako balimba nti nasaasira ali walala Mm. n'abasigalidde bonna kiriiki nga kasito jamu omusaayi munalwanda n'omuwesitana mm. kayihula mm. abo tebagenda kukulimba nti bayakula ne museveni wabula nze kyenzudde mu kutegeera kwange kyenasinga okulaba mu bantu abo bazzaawo muzanga baganda be sirwa nsonga ndala obunyazi bwe batadde mu ggwanga uganda yakitunuulira nga bo okuvaako nga bagenze lumu obugagga bwabwe bagenda bbuliira wamu oba ontegedde wabula singa tussaawo omutego ogulaga nti wakoze omusango hmm. twakuumuzza twakuwabidde ekkooti nekwejjereza ng'asala omusango munalwanda agusalira omunalwanda tolina bwogenda kujjo bage nti ogenda kuddamu basibe emirundi ebiri bakuuma bugagga bwabwe mu indirect likewise nga bwe baateekamu ministries mpitirivu eza museveni naye ng'ate zakwewoleramu nsimbi nga ziyamba banalwanda bannabwe golaba ministry butakola mm. ekitibwa bakuwa kiwe kulya sente mm. naye sente ezo zimu zeewolwamu abo tebalina bwe bafuna dde sente bakugaggawala kwonna nga kutonda kwa ministry zitatuyambye na zitatadde okukola ngaate bo okwewolera mu nsimbi nga bakolamu ebyabo biri private ebbanga lyonna mbabazi tabangako wabweru wa museveni wadde gavumenti ye just bifo byebikyuka nakukakkanya kwa sipiidi obadde ojja nnyo kakkanamu abantu bajja tutegeera kyekimu kye baakola ku ssente zaffe wano teri munalwanda gogenda kusinganaga nti nina essente wabula zibaawo ku interest ate gyagoba bwaba lina kyakwagalamu bweriba ttakalyo azireeta naye ziba nga ziwunya zitya nazikuteerao kabe bumbi nga bwolitunda ngaalyagala lwokakea nti eh, abasajja no baakula batya naye babirimbw ate babofu batategedde history nakutegeera kwa ggwanga lyabwe eggwanga no teribangako lyavu mmwe mulifudde kulabikanga eryabaavu nabwe kitemu ebyo ebibadde biriwo okugamba nti kambabazi bamulonze nga special envoy mm. agende akikire mu south sudan mm. kuloopera muganzi mu kizikiza gwe okwogera ku mbabazi nti mubi mumaaso ga museveni eryo gwe aba aliko nga gwe wetunuuliddemu mm. ng'ate ayekubya akalippo ebbanga lyonna babadde banywanyi for ever since abatagenda kukyuka bizinensi zonna zonna ezibadde zitambula mu gavumenti ng'abadde prime minister mbaddemu neeza museveni tebuyinza kukeera nkya kumala gamutaku byama byamulinako bonga bwe beemanyi oyo ne ku cu ebadde yogerwako mubagenda okufuga eggwanga uganda mweyo yabanalwanda abadde taliemu eyalumirizanga oli nti gundi besige has jumped the cu hmm. yalingaani mbabazi nabwekitemu kyo gwandaba hmm. bino ebyotuwozaako kaseera buseera naye bigenda kuggwawo ng'oyamaze kugoloba museveni ng'ali mu ntaano wali mulyoke mumalewo nti e buli mutego bwe gutyo bwe gwabanga ye nga twali ku buzibe bw'amaaso naye kirigenda okunnuma ekinene nammwe nkibategeeza lwe lumu nammwe kigenda bbalumanga bwe kirinnuma abo abaganda ate bwe tubadde tusuubiramu okubaamu ensa nga mazima ddde ate emigongo gyoli gye gyabaleeta nga mukyawoggana nti mbabazi okyamulaba ate mulindeyo ekigenda obbasiiwa nga yabanga muganda gwe baayitangamu kubanga kaali kamwakoyo kennyini nga bali mu nsiko naga nti obote yali musiru okwomatukiro bwakabaka obukuze ngaobwo bumaze ebbanga egwanvu oleka bwakabaka obuli mu kiteeke ng'eyo bo kennyini ne bweya ne bwesuula bwokka ne bakuba engala abaganda nga bamanyi ayogera mugezi hmm. era alabira wala saabategeeza nti ddala kozesa muganda ku muganda okusuula obuganda baganda bangi abali mu mmengo nga bwolaba peter charles mayiga ng'ate bali obuganda naye nga balaba si butawulya kwamagezi eri mm. bayibu kyega nti mwefula nti mulaba so nga muli bazibe b'amaaso ate ne mweyita abazibe b'amaaso naye nga ddala mulaba abanalwanda mukoze byonna bye mukola nga kyennyume naye ngaate mutegeera kye mukola ekiteekeddwa bbasasula oluvannyuma lwammwe bwe mutakyusa ne bamuseveni we batwe bakoze abamawanga batuliisa bamawanga naye ate bwabasobola otutuliisa owamawanga nga alinayo mukwano gwe mm. watabautumba bazinga bali kumpi nakumpi muganda namusoga okere nkyo nganti mbabazi ya umu mbabazi abadde tawumulanga ko mm. ebanga lyo na mbabazi abadde wansi wa museveni era bawuliziganya waliola beyo ku move yo na mbabazi jakola okwerere taka enale mukanyonyi ekibina kya fabufi bwabaye wagulanga kola ne kibina kyenga gye kiri mm. yayita wa ate mu stake ki ate mu wa special envoy nga chimanya inayo enale muiye oye mulabe ah taba mulabe we bale nyo mm. ono besi gye maasonkanu bwomutunulya byabadde ategeeza nti ate eyo gavumenti bwete bwere ayawa mukyala womulimu nateekako omukono nga kyotakyogerangako nti byonna byetusiima nikyasooka okwebaza isaacs the president kulwa mukyala wange okumuteerako omukono mukama wake tekifulumanga oye mulabe muntu we hmm. ebyakajjangu onkwekule byabwe gyemizanyo gye bategeerera ngoli bwega nti ku bayibuli buliko bakundingidde n'okuvuga kwalwo n'omulembe gwa museveni mu kuyita okwagwo yennanyi kuteekawo balaba ate yaabejgirawo abo bonna baganda bwe bwe bazze bazanya buddikoyi bwe luko bakundingidde olwe bwe luvuga n'alijja alijja n'ebibye ne sisitemu bwetyo yabadde ya china kitofu ever since hmm. okuba obwa special envoy hmm. mulinde kudda nga ye vice president mm. owa uganda owa uganda batandikira eri ekyo olwakulaba olaba kiri hmm. kyebagoba kirala ono kujjanga vice president museveni mukaseera kako ogoloba kano nkiddamu lunye hmm. emyaka gye egisembayo nga muntu nolidde nga mmwe abandaba hmm. kijja kuba kizibu nnyo nkiddamu mu maaso gammwe bannayuganda kigenda kuba kizibu nnyo yokulenda vice president nga muganda lwaki hmm. lwa interests zaabwe bakimanyi bulungi nti bakoze bubi ne bebanyaze byaffe byawano etteeka mu busika bwaffe si ye kutembeeta muhoozi naye akimanyi etteeka ligamba tya nti bw'aba akufudde addako vice president bw'aba ayiseeko etteeka litugamba tya nti prime minister bwagaana tugenda wa sipiika naye etteeka ekkadde lyasooka lyalisiddwa amini mu bitabo ebikadde lyakulaganga nti vice presidenti bwaba avuddeko n'agaana ekifo ekyo direct tugenda wa sipiika so si prime minister kubanga sipiika bamulonde wa kalulu ate onebera odaina ensenga ya mukono aliko president yalonda prime minister naga nti aa olw'okuwa eggwanga ekitiibwa ono vice president nga president gwo mulonda tetuyinza kuzzaako muntu wakubiri ngaera president gwo mulonda katugende ate ku ludda lw'abantu gye tuba tujja agenda okudda kuwa president kwe kukyusa ekyo onfuna bulungi nabwekityo yenna agenda okujjako mu hairake kizibu nnyo kati essaawa yali okuteekawo omuganda dwaki hmm. bakimanyi nti bwamala n'akwata enjogera bbiri aba amaze okuyiwa byonna byonna bye baalya ngaoli amaze okukoloba kubanga constitution yemusibagawo tulina bwomugjako ate waali bali muketerekero nti emyaka jjo bwetunulya buwangazi ye abaate oyinza mugeraganya ate na mwana wa myaka asatu aba agenda ono newankubadde amuteesetese nti muhoozi ajja hmm. alijjira mu biri byakwesimbawo etteeka likulaga haira ke bwetambula bwe busika bweggwange buteekeddwa okutambula kaakati bano bambabazi basookeddemu ekyo kya special envoyi hmm. teri gwe bawamu ekya special envoy nga toli munywanyi kubanga obalipootinga ku president direct special envoy mm. ekiteesa akagambo special mm. it is trust mm. trust gwokeero nga nti mbabazi ali wala nnyo ne museveni tabangako wala babadde wala mu kwezimbakwobe nga tutegeeza bino naye abo bonna bawesitana bali ekintu eki most special abanalwanda abo abanalwanda abo bwe bali kale kya mbabazi oba okyogerako nti mbabazi hmm. ate abadde ki uwa tabangako wala nembirowoozo byabe badde ekintu eki mbabazi nibadde byogera tebadde tebabiwulya abantu tebabimanyi abadde akwata finance nebintu bya museveni okubiteekawo abadde azimba ebintu bya museveni nti eno bizinesi ya museveni kyekizimbe kya gundi ebbanga nebabadde mu gavumenti awuyo sekretary genera ate minisita buyinza mbabazi yali abugjeewa okuba prime minisita ate nolemya nebwa sekretary genera nobitwa twin wano waliwo birabyewo gaali maanyi kyago gwe gwogamba nti mutono era baali bawalanagana buli bugagga bwa museveni abadde abutuulamu emabega abadde ani mbabazi oyo gwe ŋŋamba nti bayawukana nkugambye ekidi kya special envoy ndindira kujja nga evice president agenda okugjawo naalupo ekyo bali mu kuzimba lyekkubo mu byobufuzi abitunuulira nga abitegeera kubanga tebayinza kuzzaawo muganda mu kusembawo kano bakimanyi museveni ba president bwafa museveni yenna omuganda nga vice president eddindi lizirye lijja kukyusa mu bwangu byonna byetaddewo kigagiro bulagiro bwekiti nga byonna bikyuse tulina tuteekawo waffe nga ne watuba tufudde vice addako era tumulinako enkizo alupo ekyo kisiikirize kisiikirize oyo munyazi mulimba namulabya ku univesity ya kitanga awo hmm. alupo yatambuza taata nenewuunya banyazi b'oli meja lupo mm. bonna bonna babbi b'oli museveni temuliimu njawulo okubala yayimba kitange naatandika tuzanyira ku kigambo kya univesity oyo mm. oyo atujja yatusindise wakikyonkyo ekiragira bulagira nti purezidenti yagaa nti univesity mugiwe laisensi kiwedde lwaki watusindikamu ebyo byekyana ekito mwe mubifuna bwe mutyo bebambabazi kiriiki oyo mbaddemu bannauganda mm. mwewala ebiyenji ebigenda okujja mu maaso gammwe nga bijjira kulya ku mmere yammwe gye mwafumbye nga mutakabanidde bibalemesa okugiyitako kubanga ekyenje bwekiyita ku mmereyo okujjao nga tolina mmeeme eyo eh, oddamu ogirya mbabazi wonna waanaakusalirako mu maaso mulabe nga kiyenje gwe munnauganda tosobola kubawa olina okufuna mirembe nga mbabazi waali it is impossible it is impossible ebyobufuzi byabwe byakufiiriza tebannabakuna byabufuzi byansibyo bitabwa nti eggwanga n'abantu abatudde muteeka bafuga batya tewannabaawo erementi eyo hmm. mm, mm. ebyobufuzi okugira ngaojja obuduma budumi nga bino ebyasakasi betwogana hmm. eh, napu hmm. eh, nupu bwebayogera ku kyanupu n'onyiiga bwebayogera ku musebe nokyakyanca oyo yewaffe bwebayogera kumotereezanga munyiiga ebyo byakyana kituu ate nkiddamu kukibategeeza nga ajja kana somani nadduli teri yankaka ku youtube kuno nga bwe batakwaka kujjako hmm. bw'oba tonda balekayo apaana ani yagamba nti gwanopu bonkyawasiirye bw'oba toyagala kukutereeza sigalayo gy'oli ebyo sina kyembyeguyambya akyana kito ekisooka mu bulamu bwange kyenjagala okukubbirako hmm. era nenakigambanga taata edda nti byonna byonna byenakola nga munkozeko ensobi hmm. kyesinza kukola sizira mmere Eh. amala kulya nenfuna pulani kati bwe nazira nzizaako pulani kinga sirina mmere mu byonna newemba nyiize eh, ntya nteekwa kulya gwe olabye ka afiiriddwa naagala sikyalya wiiki bwaba tutuuka kweyo levu ngaoli afiiriddwa munywanyi naye nti nja kulya hmm. gwe okunyizaamu obunyiiza katonongana nemmere tekisoboka naye sitegeeza mmere kulya hmm. kyentegeeza nti mwe abakyatu n'ebyobufuzi nga muli ku siteringi kkono hmm. temunnemya kugaa nti ekyo kituufu eyo nsobi oba oli ozitowaki twogere ku ssaabasajja kabaka sebuufu bwangu nti okoze ensobi obuganda siri eri ekkubo jjukira ebifundikwa gwe kennyini weekwe mu kifuba otunulire obuganda ogenda bulekawa nga bwe wasanga obwo bajjajja bwe baleka ebifundikwa asatu mu omukaaga bobi wine wenkanakana ssaabasajja kabaka sebo mwe abawagira bobi wine ddala yenkanankana kabaka nenkoona ku kyemmenge embuda nevayo neyogera ekigambo ekyo lwaki tosigadde mu byemmenge ngaosomesa obuwangwa nennono wali badde osigala ebyofuzi bino nobireka kubanga ogedde ku bobi wine kitawe muli basirusiru abatalina mu magezi muteekwa kwerowoozaako nti eggwanga terisoose ku oyo naye azze kutunuulya gweruki agenda kutwala bwe gaba magezi ga kussaawo hmm. jakana nadduli asituke n'abayivu abasigalidde okwegatta ku kibiina ekyo muteekwa kusooka kukkiriza nsobi tulyoke tulongoose ekyo ekibiina ekyolese nga kyabantu so se ekibiina ekyange mwendiira hmm. oba onfuna bulungi awe wetaga okulongoosa twogere ku museveni ddala yenkanankana wathe yekimu oli afuga noono bwaba alina obuyinza n'amaanyi hmm. lwaki kwali museveni ateekwa kuba nga aleeta birowoozo tubigule naye oli museseetulwa aveewo amakulu okuseseetulwa kwoli kyeta kuba nga amagezi tugagulaŋŋana si nze asembayo naye ate kyemmanyi kiba kitufu mbakuga nti yo nsobi nsobi hmm. eh, lwaki ggwa ensobi ogitegeera ku museveni ku nopu togitegeera olwoba omanyi okusala emisango ah, oba tomanyi kusala misango muveemu okuba abaana abato tusitukire ku peegi egi hmm. tusobole okutunula eggwanga yaffe n'abantu tulijjayo tutya kale bino ebyambabazi eh. gwamulabako dduka hmm. amulabako dduka nze nkubuulira abo tebakyeŋŋanangako abantu bali bamanyi biri mm-hmm. mukaga za mwesimbyeko baawukanye mwe temwawulanga misu mm. na mitego gyalyo teri ngabi mm. teri mpeewo mm. teri njobe fe abayizzeeko omusu omukadde ogufa embwa teguliiwo ayizze yali assa enjobe enkadde yali assa empeewo enkadde yadde engabi enkadde duachi. Emiswa jo jiba mizadde nga jirina abaana. Hmm. Wabula bwe jijjanga batunulidde abayizi tujja tugenda okwigga emiswa egyo omusomukadde baguteeka mu kisaka guba waggulu. Wabula bwe gutunuuliranga tekukyasobola kuyigga hmm. abaana bano kumbwa emitwe gino gye girina okukola reesi gemagezi g'emiswa egyo. Ne gumasuka ne guva mu kibira ne mugo ah! negwetula negudda negwesaga obuba kwakayingira ate omutomula neguddayo nemugoba embwa negoba embwa zikolera ku miswagi nga tekyasobola kugoba musu oli negugutembeeta bamba bazzi bonna gyemiswa emivubuka egiriyo egitembeeta omukadde museveni ono bebulabe bemmasuka okujja nga mbabazi ajje ne nr mu kanyonyi yajje ne interest kukuuma kitaabu ono mbabazi talinaamu esensi ya butegeevu nakatono kemala kuba prime minister kalagibwa nti asobola okusitula eggwanga nelitambula mubofu wabula amanyi okunyigiriza n'okuttirira n'okutunuulira abasigadde mu kusasula kw'amawanga yembabazi special envoy mm, mubwa prime minister nga tyali prime minister mbulira nti siteeke eno yakyuka ne tudda ku siteeke b nze siriwo kuga nti njogerera bwogerezi bannayuganda mundagemu bwa preminista bwa mbabazi nti banna eggwanga lyakyuka okuva ku leve eno mpaka ku leve eri agitulage babitulage mubulye musaga za temangalo byakyana kito byakisiru bibategeere ebyo bagiramu elementi enzimbemu nti bwolaba ku muganda oyo mukyawe edduka naffe abaganda bwekiba kiwe kityo tukyuse ensonga yemu nti bwemubalabako ebyo biyenje biyise ku mmere yammwe gyotayinza kuddamu kulya babi nga gyenkomeza basiga bukyayi special envoy okimanyi ekiga kitegeeza nti special envoy oba mm. his excellence the president mm. keera nkya kitunule nga private atalina kitiibwa kyonna majo bakutandikira pulezidenti n'amuwa order genda mu south sudan ogenda kukola omusango gwensonga bweti ne bweti oyo ne bwaba asanzeeyo geno ono aba waggulu ekiragiro kya pulezidenti nga special envoy kati special envoy inga agenze South Sudan kutesa mm. mm. capacity shi mm. jozimbira mwabalabe nga atabala abaganda bewajja nabo sebatte kulwa muhozo okujja abaganda bewajja nabo ozoba jinyirira baba nyini bo basetezza tebache nena bogero bali mugwanga eliyabwe mbu special envoy mbabazi yategere nnyo kubaganda bayiye bali tulabe special envoy tulabe mu special nsi cheyo mm. gwe noŋŋamba nti mbabazi yawummula kabula eŋŋano byabufuzi naye abannalwanda byonna bye mukoze muba temulongoseza mu kisanja kino mweteekateekako ebigambo bisaabalwanyi mm. ne mwogera ebigambo ebiweerawo ebinyuma okuwulira mm. ekisanja akuna mu kyezo mm. eno sekiwalingiyo future obwongo bwomu obwo mba temubusise kubuteeka ku table kutuza kigambo special anis eno eh, eh, bajita kisanja kuna mchezo mm. eno sichi walingio future obwongo bwa mwe budeko livanse mabega tunulire twabulira wa mm. ndaira muri nya ya katonda nga nsinzi de online media z Uganda mm. mute ko komba kwelima mujja kubanga chebagamba nti akalya dakadada mute ko komba kwe bimuteze mute ko bikomba ko egwanga teriera bila ate ekibi hmm. abaganda tetwerabira abaganda tetwerabirangako naye ate tuli basonyiye nnyo hmm. kyekikula kyaffe hmm. tuli mu centro teriggwanga tunaliteeka wakati nga lisobola okutuukibwako abalala lyewaba bwekuluntazi mm-hmm. tewaliiwo obubumbwa bwaffe katonda yatuwanga ebintu birabira wala ebitali ku bannaffe bali singa baali balabira wala eggwanga lino lyalibadde teriri bweriti gwalibadde mukwano nga gwe guvujja wakati waffe n'abamawanga buganda teyalibanjiza myaka asatu mu etaano nkiddemu wano museveni ne bwe muba mwekalabajja mutya eggwanga ligenda ttuuka hmm. ekyo kyemuziyizza kiteebwe nga tewali wakikasi nga kize kyokka kubanga mwekennyini mwe mukinyigiriza ate kyokubaawo ye federal system nekuba nti tufugemu nti in diversity naye gwe abantu abo boogerako noba neddembe oba nebbugumu eh. olw'obulumi obuli mu bantu si nze nzekka yenna ayagala eggwanga n'abantu abalituddemu hmm. n'okutundirak' obutya bwe tuyinza okuzimba amawanga tube bumu okuva kristo lwa gyenjegeza mawanga zakutukawo tokibwiganga ekyo teryalina ddembe mu ggwanga uganda hmm. teririiwo ate bwentunne bannaffe abazze nga baali badde batubabalamu ekyamagezi ate ne mutandika kwesosowaliza waggulu mu kifo ky'okunoonya abayivu era n'abategeevu n'okuzimba kweggwanga tujjawo tutya ebimberebezi hmm. ate mwe kenyini muli mukweraga nti bwonaokoona ku kino ono tasobya bannange bulumi bwakika ki bwemwagala tuyisaamu ebiina byatujjirira nabyo hmm. kale nga bwondagidde okusiibula naabagalisa emirembe gya katonda emirungi lubeerera mm. noli yagamba nti mazima ddala bamagana ga isirayiri hmm. ngaatunulya butya isirayiri yali ebina emifuweto gyonna gyonna ngaalaba nti okuddakwe kuli bakuzibu mukutereza kwebyo hmm. kubanga yagamba nti bwe ndikuba omusumba nendiga ne zisaasaana yasookera ku bakulembeze ba waggulu hmm. ne tulyoka batunuulira ffe gye tuli nga tuli migotteko katonda bampeera emikisa abadde honorable aja kana Sulaiman Naduli president w'abantu bili abili mukaga member of parliament bili abili mukaga eh ntambude ne banange aba Keisolo uh, Keisolo boutique abasangiwe nansa na kazinga eh mumukubire ko mchalo oyo eh aja aja kuba ko buli kimu kye mwagala mukubire ku note musanvu note emu uh, 996400 oba 0 uh, musanvu 0 emu mwenda mwenda mukaga 0 bina bamuyita narwanga rebeka e, eh, mumukubireko bambi botiki eyo abana ebintu bingi nnyo ebyabaana ebyabaki byonna byonna byonna byonna byonna simanya buno bukaaya simanya buno buki simanya bino baby baga baby anesti uh, ah, simanya um, steve waliwo webayita steve ezigenda e, e, mugundi mukabba byonna abeera nabo obujoola bwamasaati obujoola bwamasaati g'abasajja byonna akola ki aba nabyo hey. Eh, tuddingane omulundi oguddako nkyali omwana w'emmere omwana w'emmere mutumba kuona medias uganda ken media yugi saako ne fresh media uganda eya muganda wange owefumbe kalimu senoga nkigwanidde mm. mukitandike ku online media nga kirowoozo abaganda wetutuuse tudde ku nkola ya ssaabasajja kabaka sebufu bwango mm. olwaliro nga muganzi kakaba hmm. kitutegeeza nti sekabaka hmm. daudi kyoyagamba nti obuganda n'abaganda bulwaliro mubategeeza ebigambo bino tutwalenga bikolwa hmm. byamuntu so simanya naye ate mu kuzimba kubwakabaka bwebuganda n'okwagala kwekitiibwa kyaffe mu mbeera mwe tuli mu kututtirira kigwanidde omuntu yenna bw'aba yeeyanjula yeeyanjule okutandikira mukutambula kwokutuufu eh, kati nga bonotero ndoga nti nze owemmere ndi wakkoba ekyentegeeza mm. Mm. nti muzzukulu wa namwama mm. tutudde mu butaka bwegindi tutambula bwetu ne bwe tuti ndi mutabani wa gundi kwegamba omuntu atandika okuba ntuzimba obuganda mu busosowaza mu nsi osowaza etegerekeka bakwawule n'oli atalina bijja bibiri eh. museveni atandise nakyakitaawe oyo mufaanagana ah. emyaka lunana abiri mugumu gye tumaze olwaleero bakyakyansiza ku kigambo uganda ekyemyaka ataano mwemeka mu omwenda egyo muyinza okugamba nti bannayuganda mulinga abaganda mu kwezimba okwo apaana kale mukyo mukweyanjula kwaffe mm. nga nze wendi mutabani wannadduli mm. njaga nti neddira mpewo ndi muzukulu wa kijje bubiro kyaggwe kubanga gye tuva wali wali obutaka bwagabwe mu bwakabaka bwe buganda waffe wano mm. mu kutambula kwaffe mm. mba nina okweteekako nti akabbiro kayozi mm. olinakitegeera kubanga omuntu aba n'emiziro emeka ebiri ebyo tujja tutambula mu ntambula yaffe ey'okuyanja naba okoma ku bajjajjaabo basatu n'oyogera ne maama mm. kiraga obuganda n'okuga nti tuzimba omwoyo ogenda okuddawo twawukane ku bantu bali abatalina bwe batudde tebalina na bika beddira biki ojja muga nti bwolaba okatongole baba baganda mm. ekika kya katongo kirimu ebika ebyawukana mukaaga mulamba ye mutaka wa kasome mubaddira ekika kyente balina eyina eyakasako wano balina eyina ebirombe ebina ebigere binanga byonna byeru balina eyina amabugondogondo balina embeera nga ye yabugundi buno bayita obugundi obuki babiyita batya bano amavivi bali awo balina abaddira eyina akakira kekasembayo ngaakasembayo kali akaboobo kakwaiti kakati abo batunulira mm. bonna bakkiriza muwogu mu mm. mateka wakasoli omu mm. naye ate mu bo mulimu abategeera obuvo bwabwe nga ganze ndi munalwanda owegundi owente mm. naye nga ate kika kyowente mm. ogenda okkitundira nga twesirakyo ate kiva mu bunyolo mm. oba nfuna bulungi abo tugenda bategeera tutya tubaawule kwe kumanya obuvo bwo n'obuddo mm. jakana suleimaani gemanya mm. nabagalisa emimbe gya katonda emirungi lubeerera banaye tuddiŋŋane omulundi oguddako ndoza nammwe nsi omugirayo tugikoze obudde buwungeredde ddala ddala eh, ate tulina okuvuga ne tuddayo gye twavudde olunaku olwaleero musibe bulungi ah, musule bulungi <laughs> eh, musule bulungi mweraba